Gläschen gelötet, wo dann die Maus drauf war. Ich fand es ganz schön alles, weil alles war toll. Und auf dem Glas war Maus, Elefant.